же заслушаем клоунов. Уже подано. Садитесь жрать, пожалуйста. Водка без пива, деньги на ветер. Ну пошли в баню. Thank you фамильную умыкнули. Да чешите отсюда. А компот? В очередь, сукины дети! Жулик. Какая гадость это ваша заливная рыба. Лепота. чужой... Да не согласен я. Что, с Энгельсом или с Каутским? лезь, гнида. А вы не любите пролетариат? Я тебе покажу твою мать! Желаю, чтобы все. Я красавец. Очень возможно, что бабушка моя согрешила с водолазом. черт возьми, смотри, живой. Я не пьянею никогда. Твой номер 16, помолки в трубочку, ясно? Мир тесен. лопатой. Ребята, это я ломаю дверь. Это же не наш метод. Я злой и страшный серый волк, их так знаю толк. Короче, Склихосовский. Бабу-ягу со стороны брать не будем. Воспитаем в своем коллективе. Ну, заяц, погоди. Вы всегда готов. Огласите весь список, пожалуйста. Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире! Эй, гражданина, ты туда не ходи, ты сюда ходи, а то снег башка попадет, совсем мертвый будешь. граждане, алкоголики, тунеядцы, хулиганы. Кто хочет поработать? Иди в баню. Читай. Открой Вичка, Иди в баню. Ненаказуемо. Железная логика. Mm-hmm. волнуйся, свои. Надо, Федя. Надо. Вот. Видишь, как просто. можно ждать? А, испугались. <laughs> Все, кино не будет. Ну вы, блин, даете. Сейчас нажрутся, станут песни орать. Всю капусту у нас сожрали на месяц вперед, сволочи, сволочи, сволочи, сволочи.